ጤና ይስጥልኝ የኢትዮጵያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ልስልስ ያለ የአዋዜ ጥቅልል የህብስት አሰራር ወይም የውሃ ዳቦ አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችን ቆዩ። ለእርሾ 350 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ውሃ ውስጥ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾና አራት የሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና በማንኪያ እያማሰልኩ ስኳሩና ጨውን አሟሟቸዋለሁ። እርሾ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ ለአምስት ደቂቃ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጠዋለሁ። በማቦካበት እቃ ውስጥ አራት ኩባያ የዳቦ ዱቄት አድርጌ አዘጋጀቻለሁ። እርሾ ኩፍ ብሎልኛል። እርሾውን አስገባና ሽታ አድርጌ አብኩቼው መለሳለሁ ሊጡን ሽታ አድርጌ አብኩቼ አዘጋጀቸዋለሁ። ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ አሁንም ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ለአንድ ሰዓት ወይም በደንብ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ አስቀምጠዋለሁ። የምጋገርበትን እቃ አዘጋጃለሁ። የምጋገርበት እቃ የኬክ መጋገሪያ ስለሆነ ከስር ክፍተት አለው። ከስር ውሃ ገብቶ እንዳያበላሽብኝ ዳቦውን በፎይል ዙሪያውን ሸፍኜና ውስጡን ደግሞ ዳቦ ከእቃው ጋር እንዳይጣበቅ ዘይት ስፕሬ ነፍቻ አዘጋጀዋለሁ። የዳቦ ሊጥ ከአንድ ሰዓት ከአርባ ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። እቃው ሙልት አድርጎ ነው ኮፍ ያለው። የአዋዜ አሰራር ሊንኩን የ description box ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንዲሁም የ comment መስጫው ላይ እሱ ላይም ታገኙታላችሁ። ሊጡን በማስተካክልበት ጠረጴዛ ላይ ማት አንጥፌ ያዘጋጅቻለሁ ማቱ ላይ ሊጡን አደርግና ሊጡን ዳምጭ አስተካክለዋለሁ። ሊጡን ዳምጭ አስተካክየዋለሁ። ከላይ አዋዚውን ሙሉ ለሙሉ ቀባዋለሁ። ሊጡን ከጫፍ ጀምሬ ጠቀልለዋለሁ ሊጡን እንደዚህ ከጠቀለል ነው በኋላ እንዳይፈታ ቆንጠጥ ቆንጠጥ እያደረግን ሊጦቹን አንድ ላይ እናያይዛቸዋለን ሊጡን እንደዚህ በደንብ ቆንጠጥ ቆንጠጥ እያደረግን ካስተካከል ነው በኋላ ወደ ምንጋግርበት እቃ ውስጥ ጠቅልል እያደረግን ወይም ክብ ቅርጽ እየሰጠን እናስቀምጥና ሸፍነን ለ20 ደቂቃ አሁንም ትንሽ ኮፍ እስኪል ድረስ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እናስቀምጠዋለን። በድስት ውስጥ ስምንት ኩባያ ውሃ ጥጃ አዘጋጅቻለሁ። የዳቦ ሊጥ ከ20 ደቂቃ በኋላ ይህን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። የምጋግርበትን ድስት ክዳን በዚህ መልኩ በጨርቅ ሸፍኛ አዘጋጀዋለሁ። ውሃው ሊፈላ ደርሷል። የዳቦ ሊጥ አስገባና ለአንድ ሰዓት እሳቱን መካከለኛ ላይ አድርጌ አብስዬው መለሳለሁ። ዳቦውን ለአንድ ሰዓት አብስየው ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ዳቦውን ካወጣሁት በኋላ ወዲያው ዙሪያውን ያለው ፎይሉንና ከጎን ያለውን የኬኩን እቃ አነሳና አቀዘቅዘዋለሁ። ዳቦ በጣም ቆንጆ ሆኖ ልዩ የሆነ ጣዕም ነው ያለው። አዋዜው በነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ስለተዘጋጀ ጣዕሙ ራሱ ልዩ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። የአዋዜውን አሰራር ሊንኩን የ description box ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እንዲሁም የ comment መስጫ ላይም ታገኙታላችሁ። ከላይም የአያውን ምልክት ስትጫኗት እዛ ላይም ቪዲዮን ታገኙታላችሁ። በዚህ መልኩ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።